අප පමණයි සිතම මුණයි හද විමසයි මම ඔබමයි අප පමණයි සිතම මුණයි හද විමසයි මම ඔබමයි ආදරේ මනයි සිතම මුණයි හද විමසයි මම ඔබමයි රැඳෙන්නේ ලගන්නා රැගුම්දේ මගේ හද නිදැල්ලේ